Still, mein armes Söhnchen, sei still. Weine mich nicht um mein bisschen Verstand, weißt ja noch nichts vom Vaterland, dass es dein Leben einst haben will. Sollst fürs Vaterland stechen und schießen, sollst dein Blut in den Acker gießen, wenn es der Kaiser befiehlt und will. Still, still mein, mein Söhnchen, Söhnchen, sei still. Trink, mein Söhnchen, von meiner Brust, trink, dann wirst du ein starker Held, ziehst mit den anderen hinaus ins Feld. Vater hat auch hinausgemusst. Vater ward wieder Willen und Hoffen von einer Kugel ins Herz getroffen. Aus ist nun seine und meine Lust. Trink von knuffiges Söhnchen und lach. Bist du ein Mann einst, kräftig und groß, bist du das Lachen von selber los. Fröhlich bleibt nur, wer krank ist und schwach. Vater war lustig, ich hab ihn verloren. Hab dann dich unter Schmerzen geboren.